जी कमलेश कनिया ओढ़ के खड़े आवेली जूता वाली भोर के सब भगती के लूटे लहारे चल दुनिया माई के सहारे देख माटी के मूर्ति में मैया ए समाइल गजब के जी कमली देखी जब जब मोहेला मनावा मैया के मुंह बलिकेरी झावेला कहे राइटर सत्येंद्र दुलारे मैया नैया लगा दिया सुतवारे देख माटी के मूर्ति में मैया ए समाइल गजब के मारे देख माटी के मूर्ति